guys itong gagawin ko ngayon uh, magpapalta ko ng headlight ng aking uh, Toyota Prius okay itong isa still good still working pero itong passenger side busted na so ito yung papalitan ko mamaya so ito guys nasa passenger side so kailangan matanggal to saka dito kailangan tanggalin para mahugot yung uh, headlight dito, dito banda may, nandiyan yung headlight so kailangan remove so kaya remove ito plastic nito so, so ito yung gamitin guys pagtanggal ng mga clip okay Yan, tanggal na siya. Tapos isang to. Kasi kung hindi tanggalin to guys, mahirap mabunot yung ano, yung yung bulb, yung headlight yung busted mahirap mabunot so kailangan matanggal yung mga tornilyo na mga clip nito Actually, hindi tornilyo, kung mga clips lang. Yan, tanggal na yung dalawa. Siguro, siguro tanggalin pa itong isa. So guys, natanggal na to. Nandiyan yung mga clips na tinanggal ko para hindi sila magkariwalay. Si Paris-Paris yan. So ang next tanggalin ay this one year. Tanggal na actually. Wala na palang clip. Now kailangan mabunot yung headlight. Yan medyo malaki yung kamay ko. So tingnan natin kung kayang kaya kong dukotin, okay? so guys tanggal na yung luma mahirap tanggalin kasi may clip sa loob nakikita yung clip na yan yan yun yun yung galing yung ano yung uh, ah, head bulb tapos ito yung replacement guys yan isa so ibabalik ko na okay yung bago ito yung uh, ipapalit ko doon sa busted na headlight yan guys, itong rubber nito, yun ang protection sa tubig, sa ulan. Kailangan ilagay din yan pagka ibalik. Kung wala yan kasi pag uh, umuulan at uh, nabasa, babasted ka agad yung headlight. So kailangan ibalik din. So yan, naikabit ko na yung bulb. Ang next is yung ito yung rubber. Kabit ko na yan guys naipit ko na yung rubber so nandun na yung rubber <laughs> ang hirap kasi ah, malit lang hindi masyado makuha yung video so naikabit ko na yung rubber ngayon kukunik ko na yung wire na tinanggal ko guys ito yung wire na tinanggal ko nina yan yung connection nya so ibabalik ko na yan guys yan naikabit na yung uh, headlight so So yan guys, okay ang dalawa. Medyo ginabi ako talaga. Check ko lahat ng ilaw kung gumagana. Okay, gumagana yung brake light. Yung flasher kaya, baka hindi gumagana. Check natin. Gumagana. Gumagana. Walang kasi gumagawa ng mga nagmimintin sa mga car namin. Gumagana. Signal light gumagana. Gumagana. Tigat sa kabila. So gumagana ang likod. Gumagana din ang harap. So okay lahat actually due for uh, change oil na to so oil change uh, kailangan ko pa ng 1,500 miles bago mag oil change so lahat guys apat na sakan minimintin ko isang BMW isang Cadillac Nissan uh, 350Z Ako lahat nagmi-maintain yan. Oil change, uh, ah, tire rotation, lahat yan. Minimaintain ko. So yan lang. Salamat guys. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa pagpalit ng headlight ng Prius at Toyota Prius. Okay? Thank you.